Hoje eu tô aqui com a minha amiga Maria Luísa. Oi, gente. E a gente tá indo no cinema ver algum filme. E ela tá aqui na minha casa desde ontem, né? E então, quando a gente chegar, a gente mostra mais pra vocês. E olha, gente, o que, que a gente fez? O cordãozinho da amizade. É, olha, de unicórnio. O chifrezinho. Aí encaixa, olha. Ele tá indo pra lá e o dela tá vindo pra cá. <laughs> É, aqui do outro lado também tá com purpurina. Tá muito bonito. Do outro lado tá com é, tá é, e, e aí, ou, e se estiver em cartaz ainda, os meus 15 anos, a gente vai ver. Se não tiver, a gente vai ver meu malvado favorito 3. Então, quando a gente chegar lá, a gente mostra pra vocês. Tchau! De elevador. Ô oh, pai, aquela câmerazinha ali, sai aquelas fotinhas pequenininhas, pai. Oi? Sai aquelas fotinhas pequenininhas. É tá dois anos, não? É, só tem dois. Vamos lá, vamos lá. Ui. Vai, deixa eu falar, senão a gente vai ficar parado aqui. <laughs> Louca. Gente, agora a gente vai comprar os ingressos. É aqui, eu, é, hein? cinco em uma máquina. E depois a gente achou mais cinco e mais uma máquina. A gente achou tudo. Num, brinca... Num brinquedo super legal. E minha mãe vai filmar pra vocês verem por fora e eu vou filmar por dentro. E gente, a gente tá brincando muito antes de ir pra, pro cinema. Ah! chegou a jornada, gente. eu podia Eu podia ter trazido meu tripé. a minha ia ficar segurando o celular. Ai, meu joelho. Deixa eu segurar depois. Meu Deus! Agora os lasers, Luísa! Os lasers! Na próxima jornada você filma! Tá bom! É. Hi, chegando. E olha só aqui, ó. Aonde Nossa. que é a nossa cadeira? Nossa! Vamos, tentar, vamos tentar achar a Mariana. Cadê? Voltar pra quebrar. Voltar assim grupo. Não acha isso sensacional? Por favor. Vai, depois você me filma. Tá. Vai. nossos pais, gente. Estão bem lá. Tchau. Ui, eu também vou. Gente, a gente tá correndo. Ah! Vem, vem por aqui, vem por aqui. o, o cara do chiclete, o vilão. Luísa ficou louca. Agora fala a frase dele. Chicotaco, eu sou mal. Errou a frase. Má. <laughs> é... Então, é, a gente já acabou de ver o filme, já acabou de fazer tudo, mas já é outro dia, gente. E a gente não acabou de gravar o vídeo no dia que a gente foi pro cinema mesmo, porque...